Ola, benvidos ao novo vídeo dos estudantes da biblioteca. Hoxe vos vamos enseñar como se fan chapas. Para iso necesitamos esta peza para non dañar a mesa, o cortapapel, un papel, colores para colgar, un plástico un imperdible a chapa, a capa inferior e a capa exterior e a máquina. E hai que facer un dibujo e hai que deixar 5 milímetros de borde. Vale, despois deso collemos a chapa e, e, nos, e nos fixamos de que entre ben. Collemos o debuxo, o poñemos aquí encima, collemos o plástico Poñemos o imperdible na outra parte, de, eh, así que quede coa parte superior para arriba. Poñemos a parte inferior así e ponemos a parte superior de forma que a, as partes de aquí queden para arriba. Facemos forza e o sacamos con moito cuidado poñendo no outro lado. Agora collemos a parte exterior e damos a volta. Agora movémola que quede tal que así. E facemos presión. E xa estaría a nosa chapa.